Каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно. Но каждый понедельник я огурцом, каждый понедельник я огурцом, каждый понедельник я огурцом, но каждую пятницу я в говно. Українська окупація тимчасова. Ми обов'язково об'єднаємо. Україна єдина і ми єдині. Слава Украине! Героям слава! И каждый вторник я огурцом, и каждую среду я огурцом, и каждый четверг огурцом я, но каждую пятницу я в говно. Эй!